हेलो और वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लीब्रा इम्प्रेस की है और इम्प्रेस में हम क्या सीखने वाले हैं वो आपको बताता हूँ देखिए स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर इसमें हमें एनिमेशन नहीं मिल रहा है तो अगर आप टूल्स पे जाएंगे तो यहाँ आपको स्पेलिंग चेकर वगैरह मिलेगा स्लाइड शो पे जाएंगे तो स्लाइड शो करा पाएंगे फॉर्मेट पे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी एनिमेशन नहीं है इंसर्ट में भी आपको एनिमेशन नहीं दिखाई पड़ेगा तो एनिमेशन मिलेगा कहाँ ये सवाल है थोड़ा सा बच्चे घबरा भी जाते हैं तो चलिए यहाँ पर स्टार पे क्लिक करता हूँ एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है ये फिल के लिए तो यहाँ से आप जो भी कलर इसमें फिल करेंगे वो कलर इसमें फिल हो जाएगा तो ये देख सकते हैं ये कलर इसमें फिल हो गया ठीक है अब डबल क्लिक करने से इसमें हो जाता है ये देख सकते हैं ये किस तरह का शेप आया हुआ है तो अगर आप फिर डबल क्लिक कर देंगे तो फिर वापस से उसी शेप में आ जाएगा ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने अब यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं ठीक है ये देखिए छोटा कर दिया मैंने फिर यहाँ से बड़ा कर दिया ओके अब एनिमेशन का सवाल है तो एनिमेशन के लिए हम कहाँ जाएंगे हम सीधा चले जाएंगे व्यू टैब पर और व्यू टैब पे जैसे ही नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एनिमेशन तो बस इसी पे क्लिक कर देना है आपको ये एनिमेशन वाला साइड में टैब खुल जाएगा अब करना क्या है इसमें इसे बोलते हैं टास्क पेन अब इसमें करना कुछ नहीं है आपको यहाँ पर जो ये एनिमेशन दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है ये जो है ना ये ये यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा है ऐड इफेक्ट तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिए एक बार और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है अब हाईलाइट हो जाएगा देखिए यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन आपको आने लगे हैं यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर आप प्लस का एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये प्लस लाइक शेप में ये आएगा ठीक है अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट कर दीजिए तो ये स्प्लिट हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगर आप चाहते हैं व्हील करना व्हील यानी पहिए का शेप तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आएगा देखिए ठीक है तो यहां से आप एनिमेशन लगा सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी कि एनिमेशन लगाना कहां से है ठीक है रैंडम इफेक्ट अगर क्रिएट करना चाहेंगे तो वो यहां से कर पाएंगे ये रैंडम इफेक्ट वाला एनिमेशन जो है रैंडमली जो है इफेक्ट डालेगा इस पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए तब तक के लिए समझ में आ ही गया होगा कि एनिमेशन कहां से लेके आना है thank you for watching this video